ارجع اللوبي يلا ارجع اللوبي وينك وين وين اصدقاء اخي خارة وين غير شو يا انت في اللوبي يلا اغلق صمك يلا لك جزائري ولاك جزائري يقول لك جزائري يغلق فمك لك لوبي لك طوبيز زلاك من وين انت يا حمار من وين Vehicle is smoking. Break, no. there. Vou pro servidor, galera, Excellent work. Excellent work. Like it's big. طلع هي طاير عودي لك رجال اللوب رجال اللوب يا نوب يلف وشنكي يا نوب No.